तेरा मन लौटे गुरुदर्शन ताई विनम्र करे की नियाई विकाना उतरा शांत न आगा इन दर्शन संग प्यारे जिया Здравейте, приятели! Днес ще направим един ритуал, който е стандартен и той се нарича ритуал молитва. В този ритуал аз се моля за вас, докато вие се молите на висшите сили. В смисъл, че от вас се иска, примерно, докато гледате видеото, да се молите за сбъдването на свое желание – може да направите повече от едно желание, в което да се молите. А аз тук през портала на Висшите сили ще бъда като ваш застъпник и ще се моля вашето желание да се сбъдне и ще го изпращам да се сбъдне. А, нали, ще го изпращам да стига до Висшите сили по най-бързия начин, тъй като много често а, ние се молим обаче нашите молитви сякаш не достигат до там, до силите, до които се молим и за това има различна причина. Много често наши врагове, когато искат да ни навредят, могат да ни прирежат връзките с висшите сили, да ни запечатат. Има много такива въздействия, в които човек се моли, обаче никой не го чува. Тъй като висшите сили не чуват той какво говори. Нали, това са такива въздействия, които се правят целенасочено, за да може когато искат да унищожат някой човек, да си го унищожат безпрепятствено. И най-бързият начин е човек да се обезвери, защото той се моли, търси помощ, а, нали, прави каквото трябва, обаче никой не го чува. И нали, първата работа е да ви отпуша каналите, да ви възстановя връзките с висшите сили и ще се моля за сбъдването на вашите желания. моля, нали, първото, което трябва да направите, за да ви се сбъдват най-бързо желанията, е да поискате прошка, като си спомните за всичко, за което чувствате вина. Защото много често желанията на човека не се сбъдват, защото той на подсъзнателно ниво смята, че не е достоен за това нещо. Също така няма положителна промяна или няма изцеление, защото смята, че е недостоен да го ги получи. И отделно му се случват лоши неща, защото на подсъзнателно ниво има там някаква вина и човек се самонаказва, като си самопредизвиква различните нещастия за един вид, защото смята, че е достоен за това нещо. И това нещо се случва на подсъзнателно ниво и човека може да не го осъзнава и се върти в един такъв омагиосен кръг. И затова на първо място поискайте прошка за всичко, което се чувствате виновни, за да може да се освободите от чувството за вина – и след това започнете да се молите за такива важни неща за вас, като няма ограничение в а, това, а, нали, във вашите желания. Можете да се молите за бебе, за работа, за любов, за сватба, за най-съкровените си желания. И а, ви, нали, най-удачно е а, специално в този ритуал да не се нахвърляте да се молите за хиляда неща едновременно, а, на един ритуал да си помолите конкретно от сърце за едно нещо. Първо молим за прошка, а, за, всички, за, всички, за всички грешки, а, грехове и вина, която изпитваме, съзната, осъзната или неосъзната, нали, със свои думички си се молите и след това се молите да, да ви се сбъдне някакво ваше желание. И също така а, няма значение каква ви е религията, тъй като аз работя с абсолютно всички, уважавам абсолютно всички сили и на моя алтар присъстват наравно, на равна нога абсолютно всички. И за това няма значение вие на кой се молите. В смисъл, че ако сте мисиоманин и смятате, че нали, почитате Аллах и го чувствате близък и сте свикнали на него да се молите, молите се на Аллах. Ако сте християнин, молите се на Исус, на Бог, на Света Богородичка или на някой от светците, нали, на който ви дойде отвътре, на него се молите или просто се молите на висшите сили. Казвате така, моля ви висши сили или моля те Господи Боже или ако имате конкретен Бог, в който вярвате. Нали, тук е напълно свободно, тъй като канала е отворен и вашите а, молитви, вашите желания ще летят нагоре. И това видео винаги се гледа осъзнато и винаги си молете от сърце. И нали, за всяко желание едно гледане, за да може да е концентрирана енергията и по-бързо да се сбъдне. Ако има забавене на някакво желание, по принцип има две причини. Или това, което искате, конкретно във формата, в която го искате, не е точно вашето и а, вижте се ли са ви приготвили нещо много по-добро. Обаче, ако примерно а, желанието е ваше, нали, за вас е, обаче не сте дорасли, не сте готови да ви се сбъдни това желание, може също да има забавяне в сбъдването на съответното желание, но това е за ваше добро, защото едно нещо, което се случва на човек преди да е готов, то не може да му бъде полезно и може да го унищожи или човека може да си го провали. И затова, нали, когато се молите, примерно искате любов, не се молете за конкретен мъж, или за конкретен човек, просто искайте любов, сватба, семейно разбирателство и винаги казвайте аз, примерно, ако имате съпруг и не се разбирате или имате приятел, но не се разбирате, молите вижте сили за семейно щастие, казвате аз в момента имам партньор, имаме проблеми, моля да помогнете да решим тези проблеми, да се изцелим, да живеем в мир, любов и сговор. Но въпреки всичко, нека бъде вашата воля, а не моята. Или нека бъде твоята воля, Господи, а не моята, защото ти най-добре знаеш за мен, кое е най-добре за мен. И моля да решиш а, това мое желание да го сбъднеш по най-добрия за мен начин, най-безопасния и а, най-щастливия вариант, най-добрия. И тогава вече казвате благодаря, и амин или там кой каквото си казва. И така, пригответе се и стартираме. Отварям порталите към висшите светове и свързвам мен и всички, които ме слушат с Твореца, с висшите сили, с ангелите, архангелите, хранителите, пазителите и всички духове на любовта. И ги молим да чуят нашите моби, и да ни ги сбъднат. И сега започвам да се моля на ум за вас, а вие се молите на ум или на глас за себе си. Също така, когато се молите за прошка, помолете се да бъдете освободени, да бъдат опростени греховете ви от миналите ви животи, от този ви живот, семейни, семейните грехове и родовите грехове. Така, за да може да е по-масштабно опрощаването. И всички грешки, които сте сътворили, волно или неволно. И винаги, когато искате бързо да ви се разреши някой проблем или някаква молба да се случи по най-хубавия за, на... за вас начин, винаги казвайте и нека бъде твоята воля, а не моята, за да може, примерно, да се случат нещата по най-добри и полезен за вас начин. Или, примерно, ако аз искам да благословя някой и му казвам, примерно, ако трябва да кандидатства някой и да го приемат студент, от това му зависи бъдещето, казвам. А, моля се, нали, конкретният човек да бъде прият в най-доброто и подходящо за него място, където ще се разгърне и ще може да приоткрие себе си, да израсне и да си изпълни мисията. И ако трябва да бъде на нова работа, Пожелавам на този човек да си намери най-подходящата за него работа, където да се чувства у дома си, да се радва на сплотен и топъл колектив, да има високи постоянни доходи, където да има реализация. Нали, това, което е най-добро за него и най-подходящо за неговото благополучие. Тъй като когато кажем за неговото добро и за силата на неговата душа, тогава минава човек през изпитания. Но, нали казвате, най-добрия възможен вариант за мен избирам и нека бъде вашата воля и тогава всичко се случва по най-хубавия възможен начин. И важното е да вярваме, защото вижте сили винаги ние мислят доброто, но, не, но ние не винаги това го осъзнаваме и много често сме ни благодарни и в последствие благодарим, когато вече озареем. И така, пожелавам на всички много спътнати мечти, много сбъднати молитви, а те наистина ще се сбъднат. И аз естествено ви чакам с добри новини. Чао, чао, обичам ви!